Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lugita channel GSL guys. Ini seru banget guys. Gue dapet request tadi dari KS KS Saru, KS Saru deh guys. Ini katanya gue suruh ngeliat uh, reaction yang time of our life karena gue udah pernah sebelum sebelumnya kan guys ya itu kalau nggak salah di awal-awal gue react gue udah denger react yang di video klip nih time of our life nah gue penasaran nih secara live gue jarang banget nge-react day 6 itu yang live ya guys ya, jarang banget lebih banyak gue yang music video jadi ini saatnya gue mendengarkan mereka lagi live nih guys ini time of our life Coba gue baca sedikit guys, ada penjelasan guys di sini. 2019 guys ya, penjelasannya nggak ada ya nggak ini ya. Ini album Gravity The Book of Us ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Nah, ini gue udah buka guys. Walaupun loading, tapi gue pengen tahu nih guys, uh, mereka maininnya secara live tuh seperti apa guys ya. Karena gue jujur aja nih banyak sequencer di sini mainin. Apakah temponya tight? Gue gak ngerti juga. Tone-tone gue juga akan perhatiin juga guys nih. Karena babang-babang tampan ngeband ini tone kadang-kadang suka beda-beda setiap live guys. Karena mereka punya ciri khas tertentu di bagian tone, cara fingeringnya dan segala macam. Oke, kita langsung lihat aja guys. Uh, oh ini tulisannya all live day 6 time hour time of our life round gue gak tau nih round maksudnya apa tapi yang pasti ini kayaknya live berarti dia mereka beban lagu apa gimana guys ya? apa cuma satu lagu ini kebanyakan ngemeng nih kita langsung aja guys satu dua ceplok oke pakai pakai sequencer bener ya loop nice ini mereka mainnya kayak di ini guys ya kayak di kayak lapangan basket, lapangan volley kayak gitu guys ya. Tapi tone-nya Eh, berbau ruangan besarnya itu enggak guys ya kayak ruangannya kayak ruangan kecil guys kayak di dalam studio rasanya guys ya karena gue bisa bisa bisa ngomong begitu karena dari overhead drum ya guys gue nggak tahu ini playback apa enggak ya tone bassnya Yangki gue selalu suka guys dengan kotor-kotor gitu tapi enggak gue nggak bisa meng, ini kalau ini ruangan kecil jadi kayak mereka gue bilang mereka ini ya apa uh, lip sync guys ya enggak soalnya banyak uh, monitor juga tuh biasanya uh, di, di dalam ruangan ini biasanya dia mereka ngambil ruangan roomnya juga guys jadi ditaruh mikrofon biar dapat gemak-gemaknya itu guys emang itu sengaja tapi ini mungkin mereka hanya lebih ke direct guys ya direct direct uh, ke masing-masing instrumen dia punya todongan jadi gue nggak bisa ngomong kalau ini mereka lip sync tapi gue akan lihat dari cara permainan bisa kelihatan guys. Wow, suara tetap ya. Wah ini mereka pakai apa nih guys? Mereka udah pakai preamp. Kok ada preamp lagi di ta Tatapau. Ah, hafal banget gue lagu ini. Tapi kalau yang pasti nih guys ya, kalau misalkan dari vokalnya, ini vokalnya sih jelas nih, ini rasa-rasa uh, dari mic dynamic nih kayak suara gue hampir mirip suara kayak begini karena maksudnya uh, bukan suara gue mirip J tapi suara yang ditranslate sama microphone dynamic apa dynamic itu pasti akan beda rasanya dengan uh, eh, kondensor guys ini berarti eh, nggak uh, lip sync guys wow set papa gila papa itu suara-suara apa respi ya guys ini gila sih emang nih set. nice dan papa tuh mainnya selalu di uh, ini ya, kalau ngeritem guys ya. Dia mereka, mereka itu ada sebutannya guys, itu sweet spot guys. Kalau misalkan di di tengah itu neck yang di tengah. Ini kan bridge yang paling belakang guys. Depan tuh lebih ke fingerboard, lebih neck. Nah, papa tuh untuk ngeritem dia jaga stabil di sweet spot di tengah guys ya, cara ngeritem dia. Which is itu asik sih. Ah, sequencer. One Pill suara itu apa nasal voice ya, ibaratnya guys ya. Notasi bagus ya ini rasa live-nya sih iya sih guys rasa live-nya cuman gue masih kayak uh, apa cara-cara dia mereka ngedirect direct mikrofonnya guys ya ini kayak ruangannya lebih sempit sedangkan di video klipnya ruangannya besar Yang ke asik wah keren guys video apa ngambil videonya Dan kalian juga perhatiin guys, yang ke untuk ngedapetin tone seperti ini guys, mereka mainnya selalu di bridge. Eh mereka, yang ke selalu main di bridge. Bridge itu maksudnya yang deket ujung kepala gitar guys ya. Jadi suaranya lebih treble. Jadi kalau misalkan kalian makin ke bawah, main bass nih, untuk ngedapetin tone kayak begini mereka mereka harus mainnya di bridge guys jangan di neck deck neck tuh biasanya lebih ketutup suara middlenya lama-lama makin ke belakang itu suaranya makin shine through untuk musik-musik rock genre pop rock seperti ini guys dan dia berarti berarti gue mengambil kesimpulan mereka sampai sedetail itu untuk nge masing-masing instrumen mereka guys Pen penempatan posisi pemilihan pick itu mempengaruhi tone lo guys bukan hanya ampli atau enggak gitar yang dimainin guys gila ya oke okay, ini oke okay sih guys lihat yang kemen bass nih guys toe jarinya di ujung belakang sana kan nice dan Dede di sini gue bisa puji guys ya. Mereka, dia main bareng sama sequencer dan temponya itu dia, dia sangat stabil banget di sini si Doon guys. Asik, gue Pil. Ini by the way nih yang dipakai overhead nih pakai mikrofon mahal banget guys. AKG C414 nih guys. Ini WC satu satu satu itu mungkinnya ada sekitar 10 jutaan guys. Boleh dipakai live biasanya cuma pakai studio guys stata di sini sedikit lebih rock and roll guys ya pattern drumnya stata tidak rock and roll jadul seperti gue bilang maksudnya day six tuh dapat referensi musik-musik klasik tapi British guys ya kadang-kadang ya guys ya jadi ada beberapa lagu nah gue penasaran jujur yang Negan tropi nih guys mereka ngusung temanya seperti apa lebih modern kah klasik lagi balik tapi kalau gue denger teasernya ini lebih modern guys kalau misalnya tapi tetap British Tempo Temponya tight ya, Dogun Tempo Temponya tight guys. Cake-nya nggak terlalu diangkat ya. Nih, lihat nih guys. Nih, nih, nih fill in-nya menurut gue fill in Dede Dogun nih asik nih. Tas, tas, tas, tas, tas diambil seperti 16 di sini. Terdis. Nih. Sikit nih guys. Asik. Tata terdis. Fill in-nya mahal tuh guys. Gila papa sore. Ya. Lafalnya bagus banget ya papa ya. Hampir semuanya sih guys, J semuanya lah. Lihat nggak guys, tau nggak guys, kenapa dari Down gue bilang temponya bagus guys. Ini kan drum mati masuk sequencer, tapi temponya nggak ada fieldnya sama sekali sekian detik ataupun sekian beat nih guys. ini dengar perpindahan ini guys. Hap, masih tight, tight, Gila pemilihan sequencer juga manis sih. Asik. Tuh ini jadul banget sebenarnya guys. Mereka tuh ini jadul banget. Nih guys ya, bisa kalian lihat nih ya, guys ya, tangannya Yangke selalu mainnya di bridge guys, bukan di fingerboard. Karena dia pengen dapat tone walaupun bassnya nggak terlalu kelihatan, mungkin dia akan di cover sama uh, pill sama Dowun, tapi dia memilih untuk lebih shine through, lebih bang bang bang bang bang gitu. Dia nggak ngambil di tengah orang biasanya kan eh, konvensional di sini guys ya atau kan musik-musik Motown biasa di sini atau nggak reggae. Nah tapi dia memilih tone rock banget di sini guys. Nice. Segitunya yang ke hebat menguasai instrumennya guys ya. Nah kalau papa, kalau papa permainannya dia lebih banyak mengarah fingerboard guys nih. Tuh, ya yeah, mengarah ke fingerboard. Jadi dia nyari tone yang lebih dark tone sebenarnya. Nah kalau J OJ OJ tengah sweet spot juga ya nice asik Do menikmati banget di lagu ini guys ya <laughs> gila lightingnya cuman kayak begitu doang udah keren guys ya. wow wow guys ya ini membuktikan ini live guys ya berarti teori gua Cut. Oh, <laughs> kocak banget ya kayaknya si papa ya pakai celana pendek tapi cocok-cocok aja guys nggak kelihatan gimana gitu desainnya oke okay sih oke okay, gue pause dulu guys Berarti kesimpulannya guys, ini ngeband kan ruangan gede. Biasanya tuh ada gema guys, kayak ada pre delay guys. Jadi kalau misalkan dia mukul di instrumen tak tang baru baru keluar lagi itu namanya pre delay guys, ya reverb. Nah, tapi di sini berarti mereka lebih uh, si operator engineer lebih milih untuk ngambil source uh, direct directnya aja guys. Jadi dia nggak pakai room ambience. Jadi suaranya lebih lebih fokus kan guysnya nggak ada gema-gema yang nggak jelas. Biasanya kan kalau live kan suka ada kayak pre delay guysnya Tang tang tang tang gitu. Kalau nyanyi atau nggak ada beberapa second di belakangnya kayak latensi gitu guys. Kayak delay pokoknya guys. Wow ini tapi yang pasti guys, gue mulai, mulai merhatiin mereka secara live, mereka tuh tahu cara memainkan tone mereka dengan jari mereka ya. Mak maksudnya di sini gue mau ngomong-ngomong guys, vokal mereka udah konsentrasi ke vokal, berarti otak mereka mereka kepecah lagi ke, ke kepala, apa dari kepala ke tangan lagi guys. Gimana picking yang bagus di sini, tone-nya di mana, drumnya, gitar-gitarnya, cara-cara mereka pakai stompbox dan segala macam. Ini berarti ini band emang spesial guys, jujur aja deh mereka memang tahu mau ngapain, mereka tahu aransemen, mereka memang menguasai bukan hanya bukan hanya sekedar sekedar aransemen, sekedar main gitar, tapi mereka tahu harus mendapatkan tone yang bagus tuh seperti apa, guys. Aduh guys, thank you guys. Ini thank you banget uh, siapa? Tadi gua sampai lupa. Kaisaru, thank you udah rekomendasiin gue jadi banyak belajar lagi di sini guys cara untuk uh, dapetin tone seperti Yangke. Ya karena gue basis jadi gue pengen tahu tone kenapa bisa middle banget ternyata dia main di uh, eh, bridge sih guys ya, bukan di neck atau nggak di daerah uh, sweet spot. Oke okay guys, kebijakan ngemeng. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys. Thank you. Bye bye.